Rokokan Jawa. Timpal ndut nih. Hmm. hmm. Eh? Oke. dan tak nasik jurusmu. se se se se se, Di roh lu. Masuk belum. Duh, neng di cah emang. Dangkrit awet tonyo lah kok. hilang Ngilang. Hmm. Endi cah meng? Duh, kok kono cah wi. Oh. Rasa. Duh. Duh. Mana emang? Geblok ini, Cok. Aku nek ngono nah, bojo dhek ganti payak, ganti. Nah. Metu nah. Sikat ae langsung. es, Duh. song hilang dah gerak cah kemengnya ilmu apa sih gawe